Hi, uh, welcome back to my channel with uh, Luis Asuncion Vlogs. So, uh, actually, uh, this is our uh, second uh, uh, topic for our uh, devotion playlist or uh, inspirational message natin. Uh, our, to our topic for today is about uh, paano ko ba nakikipag-communicate uh, kay God. So, uh, but before that, um, baka hindi ka pa nakasubscribe dito sa, uh, sa vlog na to uh, feel free to uh, click the subscribe button and hit the notification bell para magkaroon ka na update sa aking mga bago may post okay so let's go so uh, pa, like what I've said ang topic natin ngayon ay uh, paano ka ba nakikipag-communicate kay God sa ating Diyos so napakadali ah connecting uh, with our God it is very easy no? uh, ah, ano nga bang uh, ah, uh, ah, ginagawa natin madalas like uh, isang halimbawa nito ay yung uh, prayer o yung uh, nagdadasal tayo so sobrang uh, simpleng salita um, pero na, napaka meaningful naman ito na uh, masyadong makabuluhan uh, napaka-ganda ng definition nito sobrang simple pero pag mamasdan mo o gagawin pero napakalaki ng mga buhay ito sa buhay mo. Uh, ah, maraming Kristiyano ngayon yung nangihinaw o nagsasawa pagdating na sa bagay nito. Bakit? Ano nga ba ang nasa isip nila kung uh, bakit sila tumitigil o tinatamad magdasal? Uh, madaming dahilan. Uh, isa kung bakit tinatamad uh, ang mga tao kapag uh, o darasal na pag-uusapan. Uh, siguro dahil na din sa ilan sa mga sumusunod So, ano-ano nga ba ang mga uh, dahilan kung bakit uh, karamihan sa mga Kristiyano ay tinatamad na magdasal? So, uh, isa sa mga to ay yung tinatawag na unanswered prayers o yung uh, feeling nila hindi sila naririnig uh, ng Diyos kung uh, yung kanilang hinihili. So, sa so may mga instances dito na uh, sa buhay natin, hindi natutupad o hindi agad binibigay na ng Diyos ang na hinihiling natin kahit isipin mo na uh, wal, wala namang masama sa dasal ko maganda naman yung intention ko uh, gusto ko mga tulma ganyan sasabihin mo bigyan mo lang ako ng uh, maraming pagkakakitaan ganyan may faith naman tayo kaya naman naniniwala naman ako madalas nga nagsasabi na patay na in Jesus name at kiniklaim ko na na makukuha ko tong uh, itong pindagasal ko na to so pero bakit hanggang ngayon wala pa rin so bakit hindi binibigyan ni Lord sa akin so alam alam mo ba uh, mga kapatid alam ah, mo ba na sa paghingi kay Lord uh, nangunguna dapat yung kalooban mo talaga niya yung hinihiling mo so ba uh, nagdasal ka na Lord bigyan mo ako ng kotse pero ang tanong uh, kalooban mo na magkaroon ng kotse kailangan ba uh, yung kotse so syempre sabi ni Lord makukuha mo rin yan pero hindi pa sa ngayon so ito yung tinatawag na napapanahon so uh, hihiling ka ng uh, maraming pera pero syempre dahil hindi, alam ng Diyos na hindi pa naman mo kailangan ngayon nakakain ka pa naman hindi ka pa niya bibigyan kasi baka pag binigyan niya ng maraming pera eh kusan lang makunta so yun yung tinatawag na ano na uh, marami kasing unanswered prayers hindi ka agad nabibigay so kaya kailangan tayong maging sensitive dito uh, tuluyang magtiwala pa rin sa plano niya sa buhay natin hindi dapat tayo yung manghihina kapag hindi niya binigay ka agad yung kahilingan natin kasi yun nga, nagiging problema sa iba kapag hindi na ibigay ka agad uh, sabi na, wala, hindi na ako pinapakinggan ng Diyos. So, uh, hindi dapat tayo manghina. Kasi, pag palagi mo din katandaan, lalo na yung ipinibigay uh, ah, niya sa, isa, sa isang ganap na tagasunod na ni Jesus ay eh, maghintay. So, patience is the key. Hindi sa lahat ng oras ay kailangan mong madaliin ang lahat. Kailangan din mong uh, maghintay uh, dahil dito natitest kung talagang may tuwala ka talaga sa boss huwag ka magalala uh, tatlo lang ang kasagutan dyan kapag uh, may pinagdadasal ka una yes pangalaw uh, yes o kaya wait so ibig sabihin kapag nagsagot ng wait ang Diyos bibigay pa rin niya pero magantay ka lang sa pangalawang sagot, no, hindi ko bibigay sa iyo. May dahilan kung bakit hindi bibigay sa iyo. At ang huli, I have something better for you. So, ito yun, merong mas magandang ibigay sa iyo. Kasi katulad niyan, halimbawa, uh, gusto mo magpa-promote pero hindi hindi maibigay sa iyo ng Diyos kasi nga merong mas magandang ibigay pa sa iyo. Ano 'yon? Hindi natin alam sa ngayon. So, relax ka lang kapatid. Antay lang. Patience is the key. Hindi mo kailangan magmadali sa reply ng Diyos sa pagdasal mo. Okay, ngayon naman, uh, ang pangalawang dahilan kung bakit um, maraming mga Kristiyano ang uh, tinatamad magdasal, uh, isa sa kinoconsider ay yung uh, kasalanan. Uh, kasalanan. Kung uh, tanggap natin na lahat ng tao ay may kasalanan. tama. Kaya, kaya, din nawawalan ng gana magdasal dahil sa tingin ng tao nagdadasal ay hindi naman sila papakinggan ng Diyos. Ang panalangin nila dahil kaliwat kanan mga kasalanan na nagawa nila. So, hindi naman sinasabi, yeah, ang nanakaw ka, tapos ako, ano, uh, gumagawa ka ng masama para lang makakain ng pamilya mo. Hindi yun. Uh, so, uh, yung sinasabi ng iba, bakit ako makikilig? Magdasal, eh, hindi naman, o baka na ako. So, hindi ako papangkitin ng Diyos eh. Marami na ako nagawang kasalanan. So, sa, kung naalala nyo, uh, ah, meron uh, ah, inong ibinako si Jesus Cristo sa uh, ng panahon na, na uh, namatay siya uh, yung isang kasama niya sa naipako eh, ma actually parehas sila parehas makasalanan yung dalawa pero humingi ng tawad yung uh, yung isa so anong sin uh, ah, reply kagad ni uh, Jesus ayun ngayon din isasama kita sa aking paraiso so yun dun pa lang kahit makasalanan ng tao pinakinggan yung kanyang uh, hiling so kagaya ng isang ano uh, isang nakasulat sa Bible sa ja, 1 John uh, chapter 3 verse 22. So uh, kung nakalagay doon eh and whatever we ask we receive from him because we keep his commandments and do what pleases him. So ulitin ko 1 John chapter 3 verse 22 and whatever we ask will receive from him, because we keep his commandments and do what pleases him. So, ibig sabihin, mas gusto pala ng Lord na matuwid tayo sa kanyang harapan at sinas sinasagawa ang kanyang mga utos. So, kung ikaw ba naman ay isang magulang, tapos nagbigay ka ng rule sa mga anak mo, halimbawa, uh, huwag mong aawayin kapatid mo, uh, so, uh, lagi mong tutulungan ang kapalit mo. So, pagka uh, hindi sinunod yun na isa sa mga anak mo, matuto, uh, hindi ka matutuwa syempre, di ba? Pero kung sinunod nila, tiyak matutuwa ka at ibibigay mo yung gusto nila. Pero pag naman ginawa nila ang ayaw mo, ay hindi, makagalit ka talaga. So, may, may ano lang yan. Uh, ayun ang tinatawag na ito nga parang regalo ng Diyos kapag uh, kaya nagkakaroon tayo ng problema na hindi tayo nagdadasal na halos kasi nga feeling natin makasalanan tayo so pag may nagawa tayong mali hindi tayo maghihingi ng hindi tayo magdadasal pero kung wala tayong kasalanan magdadasal tayo kasi alam natin maganda tayo nakaharap sa Diyos so nanggugulod kasi ng um, uh, ah, ganun din yung ano pa uh, matutuwa yung Diyos sa atin kapag uh, uh, wala kayong kasalanan so nagdudulot kasi ng hiya sa, sa ating sarili maging sa harapan ng Diyos pag patuloy ka pa din nagkakasala dasal ka ng dasal pero halimbawa uh, dasal ka na ganit, ganitong ano, hindi na po ako gagawa ng ganito, ganyan-ganyan, pero patuloy pa rin ginagawa. So, uh, nahiya ka na tuloy lumapit. So, karamihan na case ka, nahiya na tuloy magkasal kasi nga, hindi naman nila nasusunod. Kung mga ito yung parang tinatawag na res resolution. Uh, ah, yung sabi na New Year's resolution. Ba't ba ako bago ng New Year's resolution? Eh, hindi ko naman nasusunod. So, isang uh, share ko lang na nakasulat sa 1 John uh, chapter 1 verse 9. So, sabi nga, if we confess our sins, he is uh, faithful and just and he will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness so ulitin ko uh, so 1 John chapter 1 verse 9 uh, if we confess our sins he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all right unrighteousness so kaya dapat ba bago mag-asal seek his heart repent, and be righteous. Pag alam mong mali, talikuran mo na. Huwag mo nang gagawin. Tingnan lang natin kung hindi mo ko mapapasaya ang ating uh, Diyos. Ang hari ng mga hari na dapat lagi natin pinag So, yun yung isang uh, pangalawa na um, dahilan kung bakit hindi nagdadasal na ang karamihan Kristiyano. Ngayon naman, uh, ang pangatlo, pangatlo at panghuli kong dahilan na uh, nakita uh, at uh, na-research uh, kumbaga sa bakit tinatabad ang karamihan Kristiyano uh, magdasal ay yung tinatawag na business Ako, busy ako din madalas. So, uh, yun pag yung business uh, as in B-U-S-Y-N-E-S-S e so pagiging busy buti yung business eh uh, business so may nabasa ako na sabi na if Satan can make you bad he will make you busy so ibig sabihin pagiging busy natin eh galing kay Lucifer o kay Satan So medyo kaka hindi ko alam kung anong masasabi ko doon sa part na yon pero uh, kaya kung nakikita mo ang sarili mo na hindi ka makapagdasal dahil sa dami ng iyong inaatupag under attack ka na uh, under attack na dito ibig sabihin isipin mo na uh, wala na akong oras sa Diyos kasi lagi na ako busy so uh, huwag mong ayaan namang uh, ah, gawin ito yun ng uh, kaaway ng, ng demonyo dahil ang prayer at ang power ng Diyos sa buhay mo ang magiging panlaban mo sa anumang gagawin ng satanas sa iyo at sa pamilya mo so sabi huwag mong hayaang uh, mawawala ang sandata mo para sa laban ng buhay kasi sabi nga ang pagdarasal ang magiging armor and uh, kumbaga, ang espada at ang um, shield mo, uh, panangga mo. Uh, itabi mo muna yung kabisihan mo at unahin mo ang Panginoon na siyang laging makita sa So kung, kung naalala niyo isang uh, devotion ko, eh patungkol sa uh, nagiging kumbaga yung espiritu natin eh kalansay na kasi hindi na tayo magdadasal uh, nakakalimutan na natin uh, tulad ko ito sa parang pang-apat na asawa pero uh, ganun pa rin ang patutunguhan so sabi nga rin ito sa Matthew chapter 6 verse 33 uh, ah, but seek first his kingdom and his righteousness uh, and all these things will be given to you as well so ulitin ko Matthew chapter 6 verse 33 but seek, seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be given to you as well. So, hahanapin mo na ang um, kaharian ng Diyos at tiyak uh, kung nahanap mo na ibibigay din sa iyo ang dapat mong yung mga hinihiling mo kung pagdasal ka ibibigay niya naman sa iyo kasi ba't ka paano ka uh, kung nagdasal ka ba saan ka ba kayo ko ba nagdasal so kanya So, unahin mo muna siya. Lahat mong ga gagawin at gagawin po kayo mo. Huwag mo siyang gawin second, third, o fourth, even last priority ng buhay mo. Baka gusto mo din maging last priority niya. So, baka uh, gawin mong ang Diyos ang uh, first priority mo. Sabi nga nila eh, uh, kapag ka nilagay mo sa ibang priorities, lang ang Diyos, syempre, oh, marami, maraming dasal sa kanya. Pero, uh, pang ilan ba sa priority mo siya? Siyempre, kapag uh, nilagay mo siya sa last priority mo, sasabihin din ng eh, hindi mo, hindi mo na Kasi last priority mo ako eh. So, pag nabili ko na yung mga uh, kahilingan ng mga uh, ginagawa ko first priority, saka nakita, saka ko nabibigyan sa iyo. So, kaya, uh, ayun na nagiging mahadlang sa natin, yung pagiging business. So, uh, ilan lang mga ito sa mga uh, dahilan kung bakit nawawalan ka ng gana ng dasal. Uh, so, tandaanan nyo, uh, nasa atin yung problema at wala sa kanya. Kaya, uh, huwag mo na siyang sisihin kung bakit magulo ang buhay mo ngayon, uh, bakit hindi ka nakakaramdam ng pag-asa, bago, bago yung sarili mo asahan mong magkakaroon ka ng uh, malalim na connection sa kanya so connected ka na ba na meron ka ng tunay na relasyon kay Jesus uh, saan ka ba uh, magbuhay kristyano ka na uh, so sim, uh, simula ngayon uh, lumapit ka sa Panginoon at hayaan mo na mag-enjoy ma-enjoy mo ang kanyang uh, kapangyarihan at higit na ma-enjoy mo ang gagawin niya sa buhay mo dahil ang decision uh, kapag nag-decision ka na lumapit at manalangin lagi sa kanya uh, sabi nga doon sa 1 Thessalonians uh, chapter 5 verse 17 pray continually so dalawang words lang yun pray continually huwag yung magdadasal ka ngayon bukas hindi sa susunod na araw magdadasal ulit tapos sa sumunod na araw hindi na naman araw-araw uh, huwag ka titigil sa pagdadasal magdasal ka pagkagising mo sa umaga pagkat pagkakakain ka na pagkat bago kumain at pagkatas kumain kahit an, uh, aalis ka sa bahay pagdating mo sa bahay okay Una, uh, payakan mo dasal pagkagising mo. Binigyan ka ng uh, pasalamat ka lang na binigyan ka ng uh, bagong umaga. Tapos pagkakain ka na, pasalamat ka. Kasi yung panalangin na lang, pasalamat ka na meron pagkain na nakaharap sa iyo. At pagkatapos ng kumain ng dasal ka ulit na maiksi, pasalamat ka at nabusog na magbibigay sa iyo ng lakas sa susunod mong gagawin. Bago kang malis ko, aalis ka man, ingatan ka sa pag-alis mo kung ano man yung kakarapin mong uh, ah, problema sa labas ingatan ka at bigyan ka ng uh, solusyon kung ano man dapat mong asikasuhin doon at pag nakabalik ka na pasalamat ka at nakarating ka na matiwala sa sa bahay so maraming dahilan kung bakit tayo kailangan magdasal ng tuloy-tuloy na ini-insist daw sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 so wag kang titigil sa at manghihina po hanggat hindi mo nakikita ang muling pagdating ng ating Panginoong Kristo. So walang bibitiyo at walang susuko. Kumapit lang tayo mabuti. Lahat ng dasal natin bibigay din sa tamang panahon at huwag natin hayaan mauwi lang sa wala. So bago ko yan itong conversation na to, uh, gusto ko lang i-share yung uh, galing sa Bible din na uh, Deuteronomy chapter 31 verse 6 it says, uh, He will never leave you nor forsake you. So, that's all. So, uh, kailangan natin magkasal uh, lagi sa ating uh, pang-araw-araw na buhay. Kung feeling lang natin na hindi tayo pinapakinggan, kaya alam natin na maging feeling lang yun pero wag natin seryosohin na hindi tayo pinapagaya. Ah. May, pa, may talang panahon kung kailan bibigay ang ating sarili, ang ating hinihiling. So, so ala, kagaya na sabi, that's all again. So, baka hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa video na to, uh, sa vlog na to, sa channel na to, paki-click the subscribe button at hit the notification bell para maging lagi updated sa ating uh, mga video dito. Maraming salamat. God bless you always. Stay safe.